Gerot, woi. Gerot, woi, Gerot, woi. Eh, perahu penumpang terbalik di tamanan Semambung.

Kerot, Eh. korbannya 30 yang baru ditemukan dua Kabupaten BPBD Bojonegoro. Demikian info terupdate untuk insiden perahu tenggelam di Desa Semambung. Bisa kami laporkan. Wah, cah piye malu gue. Itu kok ginter ana. Sing cilik-cilik cah pasire kabeh kuwi